papa, je viens de voir un super film à la télé, tu aurais adoré ça, je pense. Euh, c'était avec euh, Dustin Hoffman et, et Robert Redford, et, ils essayaient de, de, prouver un scandale lié au président de la République en, en interviewant plein de gens. Bon, c'était compliqué à suivre parce que parce que c'était en VO, mais bon, j'ai ah, bien papa, comment tu vas aujourd'hui Moi, j'ai encore eu une super note en histoire. Forcément, la colonisation, je connais bien. Et tu te souviens quand on avait regardé Out of Africa avec mamie <laughs> Les autres au lycée, elles connaissent pas Robert Allô papa Oui, c'est encore moi. Aujourd'hui, à l'école, Jérôme a pas arrêté de m'embêter. Oh, je crois qu'il m'aime bien. Bien qu'à voir quand on est en EPS avec la prof qui est vraiment super chiante là. déjà, je pense que s'il a pris ce sport, c'est pour être avec moi. Oui, tous ses potes ont Allô, Papa euh, Oui, euh, c'est encore moi. Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, tu vas pas y croire. Figure-toi que j'étais j'étais à la maison toute seule et Papa, quand est-ce que tu rentres Ça fait longtemps que t'es pas rentré. Papa Quand est-ce que tu rentres Quand est-ce que tu rentres, papa Ça fait longtemps que tu n'es pas rentré. que tu papa Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. La faute à qui, ma poule La faute à qui La faute à la seule personne sensée et raisonnée de ce <laughs> groupe. Oh, je me sens attaqué tout Qui voulait être sûr que cette maison était bien délaissée. Sûrement un mec qui s'est trouvé une amende quelque part. Sûrement. Ou alors le seul résident de cette maison, c'est un fantôme de dire Jamais Écoute, un mec, la trentaine, les cheveux blancs, il adore sa maison. Le piano, la culture, le théâtre, les livres, tout ça, c'est son truc. Mais alors il déteste son boulot. Il se tape trois heures de transport tous les jours. Tout ça pourquoi Pour se faire engueuler par un vieux poste qui pue les sandwichs au thon. N'importe quoi. Non, mais écoute Et du coup, il décide de se suicider. Normal. Et comme il n'a pas d'amis ni de famille, et eh ben personne ne s'en rend compte. Et il reste pour hanter sa maison. Et selon ton histoire, il y aurait donc un cadavre à l'étage ah Bah, exactement. Merci de ta participation. T'es fait. Non mais t'es sérieux là Mais quoi, ça aurait pu marcher Ça va euh, Qu'est-ce que vous allez me faire Mais rien du tout. Est-ce qu'on a l'air de psychopathe on voulait la cambrioler. Ah bah oui, c'est vrai que c'est tout à fait normal. Je n'avais évidemment aucune raison d'avoir peur. Mais on va rien te faire. Tu as eu peur, tu t'es à moitié évanouie. On voulait voir si tout allait bien. Mais on va partir maintenant. On n'a rien volé au final, d'accord Bon, et eh ben dans ce cas, on se casse. Bonne nuit. Non, attendez Non, non, partez pas On s'en va, d'accord On s'en va. Non, partez pas Bon, là, je ne comprends plus rien à cette soirée. Là, là d'abord, tu nous as dit, ne partez pas ou j'appelle les flics. Mais c'est surréaliste. Pourquoi n'est pas parti plus tôt en partant en Non, mon venez, on va. Et là, tu nous demandes de voler quelque chose ah, c'est grandiose. Bah écoute, je sais pas si tu t'as mis dans ton pot de glace, mais fais tourner. Hein. Non, peut-être vas te calmer, d'accord Chut Mais... D'accord D'accord. Vous êtes très pauvre. Quoi Pourquoi tu dis ça Peut-être parce qu'elle nous a attrapés en plein cambriolage de sa maison. Ah, oui. Alors non. On n'est pas très pauvres, mais bon, on n'est pas très riche. On n'a pas de problème particulier en tout cas. pourquoi vous faites ça alors si vous n'en avez pas besoin Vous vous êtes juste dit comme ça, allez viens, on va cambrioler des maisons. <laughs> non, c'est simplement parce que c'est marrant. <laughs> C'est même hyper marrant. Puis ça fait passer le temps. Je comprends pas. Essaie déjà de comprendre que la vie d'adulte, c'est d'un ennui. Oh là là là, mais c'est chiant, oui, c'est chiant comme un rabord. Non, d'ailleurs, c'est pas chiant, un rabord. Notre vie de couple devenait morose. On passait notre temps à s'engueuler, et puis... Un jour, je l'ai traité de sale poule mouillée. Ouais, de sale putain de poule mouillée. Oui, ta façon de parler déteint sur moi. Je sais plus exactement ce qui a suivi, mais on a fini par euh, voler le grille-pain de la voisine. un jour, je suis rentré par la porte de derrière, par le jardin chez la voisine. <laughs> Bon, j'ai supposé que la porte était ouverte. Je suis rentré dans sa cuisine et j'ai volé le grippe. Et ensuite <sighs> Bah, tu connais le dicton. Qui vole un grippe pain cambriole tout le quartier <laughs> <laughs> bah, Mais vous avez pas peur de vous faire avoir un jour <laughs> Non. Comme aujourd'hui, par exemple Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ce que tu ne comprends pas, c'est qu'on ne vole pas d'objets de valeur, ni d'argent. On n'en a pas besoin. Non, on, s'attaque à des choses plus inattendues. Des livres, une photo, <laughs> une souris d'ordinateur de une télécommande. <laughs> Là, ça devient vraiment marrant. Imagine la crise qui survient après. Ah <laughs> non, non, moi, ça me fait triper. Hein. Ben, est-ce que c'est pas pire que de voler de l'argent alors Ah, si, si, si, si, mais c'est encore. C'est immoral, c'est encore pire. mais moi, le truc, c'est que, bah, on s'en fout. C'est déjà assez compliqué de gérer une vie à deux. Euh de faire des choses pour l'autre, de penser à l'autre. Alors, penser au-delà de ça, ça devient presque impossible. Oula. Je pensais vraiment que cette maison était vide. Je suis désolée si on t'a fait peur. Il n'y a jamais de lumière le soir. C'est parce que mon père ne vient plus. Donc il ne va pas rentrer ce soir Bon, alors voilà ce qu'on va faire. On va sortir des bouteilles et on va se bourrer la gueule. Avec une mineure Oui, alors ça va, on est des cambrioleurs, pas des prêtres. Et clairement, Manon a des choses à oublier. aussi. Hein Génisse. <laughs> Avec la machine. <laughs> je t'en foutrais, on en reparlera de ça. Et j'étais enferme la fenêtre. <laughs> Dans 15 minutes, on n'est pas là, moi, je tue le chien pas chien hmm. Ok, on s'en va. Quoi Non. Comment ça, non Comment ça, on s'en va Eh ben, c'est clair, non Elle est pas là, on peut y aller. Et non, c'est pas assez clair comme réponse pour toi. Elle est bourrée, on peut partir maintenant. Il faut au moins qu'on vole quelque chose. Non. Je vois que c'est ton tour. Tu veux l'aider Je sais, je te connais, je sais pourquoi. Mais tu sais tout aussi bien que moi qu'il faut qu'on parte, maintenant. Oui. Allons-y. Bon. Manon Voilà, voilà. Vous devriez prendre tout ça. Manon, écoute-nous. Je crois pas qu'on va voler ton père. Je crois pas que ça soit une solution. Et je pense que tu le sais. Je sais rien du tout, ouais. Eh ben justement, écoute-nous alors. Ne va pas voler ton père. Cela ne changera rien. Mais bien sûr que si Je vais l'appeler, il va s'inquiéter, il va venir, et, il va voir sa fille triste et abandonnée, et il va m'emmener avec lui, et je serai plus toute seule. Je sais que tu crois que c'est ce qui va se passer, mais non. Je suis désolée, Manon. non. Si, vraiment, je suis désolée. Oh, mais une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais et nous vivions. ensemble. Plus jamais. Plus jamais. au papa Oui, euh, c'est encore moi. Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, tu vas pas y croire. Figure-toi que j'étais j'étais à la maison toute seule et les pas des amants des